有老友记睇到阿爷数果的管理不善的非政府组织，又过的了嚟俾阿爷爆。不过由于系阿爷亲身经历，以及拉果的爆料人唔肯多熟，所以只系爆单嘢，唔直接点名话边个组织啦。第一单有老友记话有个做南亚裔组织的机构。 响成立初期要人捐得热水壶嚟煲滚水俾的职员饮，于是有个做电器铺老板就攞咗两个三公升热水壶俾佢借用，点知唔够两日，个负责人话攞水嚟煲好银麻鸠烦，打电话俾个电器铺老板话都系唔紧要啦，仲约好个老板上去。 个电器铺老板见话晒都系用捻过，唔可以再攞嚟卖，于是打电话问其他非政府组织要唔要，免费就梗系有人应头啦。于是个电器铺老板依时上去个南亚裔组织，想收翻两个热水煲啦。 点知嗰个南亚裔组织负责人话已经转送俾两个南亚裔家庭作私人用途，仲讲风凉话，话电器铺老板大把银子都唔自在啦，真系俾条粉肠吹胀。第一捐俾机构系公用，攞送俾某个家庭作私人用，绝对系两码子事嚟。第二日好话还返俾人。 就唔应该响未得物主同意情况下转送俾其他人，搞到个老板仲要攞多两个新煲嚟送俾另外两个组织。第二单嗰个乌烟瘴气屎忽鬼组织有一次召集晒班老板开会，话有好多多活动计划，可惜冇银纸去印宣传单张。有个白爷公话争几多银纸，咁捻巴闭啊！ 有条话读紧香港大学负责义工话签六咸笼，个白爷公就即刻科水签六咸笼，仲问咁几时可以印出的宣传单张？鸭？个义工话一个礼拜包搞捻掂，点知一个礼拜后开会嗰时，嗰条香港大学义工话有其他事用捻咗果签六咸笼，因此仍然系冇课教。 激到白爷公失走而去，冇几耐呢个非政府组织就冬眠埋。最近几年响佐敦道开翻，不过由于恶名昭彰，过去拉依家的负面新闻多罗罗，揾鬼去采个班冇晒诚信的友底。第三单有个劳工组织揾到个新加坡，叫人帮手赞助家私。 有条茂里浸桥路过一间要执笠家私铺，睇到四张钢书台、拉两个文件柜，个字头话窿中两千五咸笼，包埋送货。于是个茂李好心即刻打电话问过劳工组织负责人，讲明家私尺寸、拉规格。嗰条负责人惊死蚀底，琴琴清华全部都要。 于是茂李好心科咗两千五咸笼买够晒，直送到个组织点银先唔够一个礼拜。个负责人话都系唔够要，事关佢哋得两有伙计，家私好似多过头，要退翻两张钢书台，啦，两个文件柜俾茂李。嗰条茂李又要周围搵人收留两张钢书台。 然后叫车送翻两个文件柜翻屋企，点知翻到屋企，佢个宾妹投诉话，n o yeah, 原来个劳工组织有个大六婆职员放咗两盆花响个文件柜，不过点解要放呢的嘢响文件柜呢？在者都日好话要俾分人。 唔系应该集干净私人物件至叫人攞咩？最搞嘢系三个月后，嗰个组织申请到赞助，要签丁。嗰条负责人就打电话俾某理，问可唔可以唱翻两张钢书台翻两个文件柜。你哋话阿某理睬唔睬佢阿立？各位老友记。 绝大部分非政府组织都系乌哩弹刀，就算你哋好心，都唔好乱晒逼棺材本啦。阿爷就话写低张遺嘱話捐紧晒俾公益金啦，东华三院就干手正脚。